Welcome back to the motor torsion तो कैसे आप सब लोग आज हम बात करने वाले हैं निसान मैग्नाइट के ओनरशिप रिव्यू के बारे में तो वीडियो में ले जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप अपनी पुरानी गाड़ी को सेल आउट करना चाहते हैं लेकिन आपको मार्केट में अच्छा प्राइस नहीं मिल पा रहा है या फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है पेपर वर्क करने का तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है जल्दी से वीडियो को पॉज करके उस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और आपको कुछ नहीं करना है छोटा सा फॉर्म फिल आउट करना है और कार्स ट्वेंटी जो है आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन कराएगा कुछ मिनटों के अंदर ही काफ़ी सारे सेलर्स हो के आपको अपनी गाड़ी का जो है बेस्ट प्राइस मिल जाएगा तो आप आज ही अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं कितना सिंपल है ना यार घर बैठे ही आपकी गाड़ी की इंस्पेक्शन हो जाएगी घर बैठे ही सारा पेपर वर्क हो जाएगा और कोई पेमेंट का झंझट नहीं है और सबसे अच्छी बात आपको अपनी गाड़ी का मार्केट से बेस्ट प्राइस मिलेगा अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हो तो आज इस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं तो चलते हैं वीडियो की तरफ तो जैसा कि आप सबने टाइटल में देखा होगा आज हम बात करने वाले हैं निशान मैगनाइट के ओनरशिप रिव्यू के बारे में आप सबको बताएंगे इस गाड़ी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स और मेरे साथ इस गाड़ी के जो ओनर है वो आपसे शेयर करेंगे इस गाड़ी की एक्चुअल डिटेल्स और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो first of all sir thank you so much for coming on our channel तो सर ये मैगनाइट का कौन सा वेरियंट है और आपको कितने का ऑन रोड पड़ा ये है एक्सेल वेरियंट है सर okay. से ऊपर वाला सेकेंड वेरियंट ओके okay. ये ऑन रोड अपने को पड़ गया जी छः नब्बे का छः नब्बे का हाँ जी छः लाख नब्बे हज़ार का ठीक है मतलब कंपनी से एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड मैं आपको बता दूं कि ये जो प्राइसेस है ये हरियाणा के है तो हरियाणा हाँ के अकॉर्डिंग जो हाँ सिरसा हम सिरसा हरियाणा में है तो यहाँ के अकॉर्डिंग ये प्राइसेस है ऑन रोड प्राइसेस तो सर जब आप ये गाड़ी खरीदने वाले थे जब आपने ये गाड़ी बुक कराई तो आपने और भी काफी सारी गाड़ियां ट्राई करी होंगी हाँ देखी गाड़ी, सर पहले हाँ हम्म। पहले ब्रदर के ब्लैनो है सर हाँ पर मारुति में थोड़ा बिल्ड क्वालिटी का उस टाइम वो था सर हाँ हाँ हाँ, हाँ और उसके बाद में सर टाटा की अल्ट्रोज देखी थी सर हम्म, हम्म, हम्म। वो थोड़ी सी मतलब गाड़ी डाउन ज्यादा है नीचे ओके हाँ तो जैसे मिनी एसयूवी टाइप में ये गाड़ी अच्छी लगी ओके हाँ जी ठीक है हाँ। तो टेस्ट ड्राइव कौन कौन सी गाड़ी के साथ आपने किया था और किसी गाड़ी के साथ किया टेस्ट ड्राइव हाँ टेस्ट ड्राइव किया था ना टाटा अल्ट्रोज है ब्लैनो की देखी थी और सोनेट अच्छा। किया कि सोनेट आ रही है सर वो थोड़ा सा बजट मतलब हो जाता है उसके अंदर गाड़ी वो भी अच्छी थी पर वो जैसे बजट के हिसाब से वो काफ़ी कॉस्टली सर बजट के अकॉर्डिंग ये गाड़ी अच्छी लगी सर और यहाँ बात करें हम डिज़ाइन की हाँ काफ़ी गाड़ियों का आपने डिज़ाइन भी देखा होगा तो आपको कौन सी गाड़ी का डिज़ाइन सच में जो ज़्यादा अच्छे से मतलब अच्छा लग रहा मतलब था डिज़ाइन सर ये इसकी ये मतलब प्लस पॉइंट ये लगा कि डिज़ाइन बिल्कुल एक हट के लुक दिया ओके बाकी जैसे मतलब मारुति है और ये लगभग ना हम्म, एक जैसी हम्म, सी है मिली हम्म। जुली सी ओके ओके बिल्कुल मतलब इंटीरियर भी बिल्कुल अलग से है कुछ अलग देखने को मिले गाड़ी में ओके फ्रंट लुक जैसे आपने देखे थे हम्म, हम्म। बिल्कुल अलग है इसका तो ओवरऑल आपको डिजाइन और प्राइस और ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है काफी अच्छा हाँ लगा इस गाड़ी में हाँ अच्छा है तो आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं कि यार जैसे कि आप सबको पता है कि अभी चैनल उतना बड़ा नहीं है तो इस वीडियो में हम एक छोटा सा गिव अवे रख रहे हैं आ, कुछ विनर्स को हम 1100 का कैश प्राइस देने वाले हैं जो भी विनर प्रेफर करेगा गूगल पे पेटीएम वो हम उसको ट्रांसफ़र कर देंगे आपको पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना आइकन दबाना है और इसके अलावा आपको कमेंट बॉक्स में मैगनाइट के बारे में या फिर हमारे चैनल के बारे में एक छोटी सी फीडबैक देनी है कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी मैंशन कर सकते हैं तो जैसे ही वीडियो के डेढ़ लाख व्यूज़ क्रॉस हो जाएंगे हम रिजल्ट जो है वो डिस्क्लोज कर देंगे तो सर बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ हाँ जी आपको इस गाड़ी आ, को चलाते हुए कभी ऐसा लगा कि झटके जो है वो ज्यादा महसूस होते हैं शोकर उतने अच्छे नहीं है बिल्कुल कंफर्टेबल है ओके अभी हम लॉन्ग ड्राइव जाके थे राजस्थान में हम्म। मतलब पूरे अच्छी तरह से चेकअप किया कोई दिक्कत नहीं है सर हम्म। पांच बंदे गए थे हम बिल्कुल कंफर्टेबल हम्म। गए थे सर ओके हाँ जी तो कोई पिकअप वगैरह का हम्म। कोई मतलब जैसे कई गाड़ियां होती हैं अभी खड्डे हम्म। वगैरह में ज़्यादा शोकर काम ना करते हो हम्म, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सर हमें ओके हाँ जी तो आप आप बता ही रहे कि आप लॉन्ग ड्राइव पे गए हाँ थे और फुली लोडेड गाड़ी थी हाँ तो हाँ ओवरटेकिंग करते हुए कभी ऐसा तो नहीं लगा कि जैसे ये टर्बो इंजन नहीं है तो आपको नहीं, नहीं सर पावर उतनी अच्छे से ना मिल रही हो सर बिल्कुल पिकअप अच्छी पूरा अच्छा पिकअप है ये नॉन टर्बो है हम्म, हम्म, हम्म। और मुझे भी पहले डाउट हो रहा था कि टर्बो नॉन टर्बो में ज्यादा मतलब हाँ, हाँ। भी टेस्ट ड्राइव उन्होंने टर्बो की ली थी बट उन्होंने जैसे सेल्समैन ने हमको ये कहा था भी उन्नीस बीस का फर्क रहेगा तो वो ही है जेनवन उन्नीस बीस का ही फर्क है जैसे हम टर्बो के टेस्ट ड्राइव ले रहे थे हम्म। और नॉन टर्बो में कोई ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं तो आप काफी संतुष्ट है गाड़ी चला हाँ जी आप पूरे सेटिस्फाई है गाड़ी से ओके जी हाँ जी तो जिन लोगों को भाई कंफ्यूजन है इस चीज को लेके कि यार पिकअप अच्छी नहीं है गाड़ी की और जैसे कि इस गाड़ी का प्राइस भी काफ़ी कम है तो लोगों के मन में डाउट आता है कि नहीं कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की हुई है तो ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी की पावर और पिकअप जैसे बता रहे हैं इन्होंने गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे चलाई है तो काफ़ी अच्छी बता रहे हैं ये और सर आपको माइलेज क्या मिल रही है इस गाड़ी से माइलेज सर अभी स्टार्टिंग ही है तो एवरेज आ रही सर चौदह पंद्रह की माइलेज मिली है ओके वो जैसे एजेंसीज वालों ने ये बोला था कि जैसे एक सर्विस हो जाएगी फर्स्ट हम्म। सर्विस पंद्रह सौ दो हजार किलोमीटर के बाद हम्म। तो गाड़ी मतलब एवरेज देगी अच्छी उन्नीस बीस की बता रहे हैं और दे देगी गाड़ी मतलब तो जब आपने ये चलाई है गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे हाँ तो आपने स्पीड क्या मेंटेन रखी थी स्पीड यही सर हंड्रेड के समथिंग हंड्रेड के आसपास हाँ जी नाइन्टी हंड्रेड नाइन्टी हंड्रेड तो आ, जैसे कि आपने 1900 स्पीड रखी है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप 80 की स्पीड मेंटेन रखते हैं 2000 के आसपास आरपीएम रखते हैं नीचे तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है जो कंपनी हाँ। माइलेज बताती है उसके आसपास माइलेज दे देती है गाड़ी तो हम्म। ये भी आप ट्राई करेगा हाँ नहीं ये जरूर ट्राई करेंगे हाँ जी आपको इस गाड़ी का ओवरऑल सीटिंग कंफर्ट कैसा लगा आपको ऐसा लगा कि आप जैसे लॉन्ग ड्राइव की बात कर रहे हैं कि आपको लगा हो कि थकावट हो रही है गाड़ी में ऐसे कुछ नहीं है मान लो छोटी गाड़ियों में जैसे इस बजट में मान लो गाड़ियां पर लेते हैं मारुति की हम्म, या हम्म। कोई और भी छोटी गाड़ियाँ तो हम्म, उसमें वो चीज़ महसूस होती है यार एक आप छोटी गाड़ी में बैठे हैं लेकिन यहाँ अपन जो बैठे हैं ना पूरी फीलिंग आ रही है बढ़िया गाड़ी में कुछ पैसे लगाए हैं चीज़ के ऊपर ये बात आपकी बिल्कुल ठीक हाँ, है हाँ। मतलब जैसे बड़ी गाड़ी ना पूरी ऐसे कंफर्टेबल कोई दिक्कत नहीं है कोई आगे जैसे पूरा स्पेस है और पीछे बंदे के यहाँ भी सर कोई दिक्कत नहीं है अब कई अब जैसे मारुति गाड़ियों में ये बीच में जो ये होता है हम्म। बोनट टाइप से हम्म, हम्म। दिया होता है तो जो बीच का बंदा होता है ना उसको बहुत दिक्कत होती है हाँ, हाँ, हाँ। इसमें तीनों बंदे आराम से बैठ सकते हैं सर पीछे हाँ। तो अभी आप पांच लोग गए थे तो पीछे तीन लोग बैठे थे हाँ जी तो किसी को तीनों अडल्ट बैठे होंगे हाँ हाँ बिल्कुल प्लस तो किसी को हाँ कोई दिक्कत नहीं आई नहीं, नहीं कोई दिक्कत नहीं ठीक है तो ओवरऑल इस गाड़ी का जो सीटिंग कम्फर्ट है और रियर स्पेस है वो काफ़ी अच्छा बता रहे हैं हाँ जी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई हम्म। और सर ड्राइव करते हुए गाड़ी आपको कभी ऐसा लगा कि जो स्मूथनेस है उतनी ज्यादा नहीं है या गियर अड़ते हैं ऐसा कुछ लगा सर या वाइब्रेशन मतलब लगी हो नहीं नहीं सर हैंडल भी पूरा मतलब सेट रहता है जैसे हम्म, हम्म। गाड़ी डोलती नहीं है मतलब हम्म, सौ से ऊपर भी चला के चेक की है कई बार गाड़ी बैलेंस वगैरह और ब्रेक वगैरह बिल्कुल कंट्रोल है गाड़ी में ओके हाँ जी और बाकी बात करें जब आप हाईवे पे चला रहे होते हैं गाड़ी या लोकल मेनली हाँ हाईवे पे हाँ तो आपको कोई जैसे सो की स्पीड पे भी आपने चलाई तो आपको लगा कि हवा की आवाज़ ज़्यादा आ रही है विंड नॉइस एकदम बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है सर एकदम साइलेंट साइलेंट गाड़ी है मतलब जो अपना म्यूजिक सिस्टम उसी हाँ, की आवाज़ रहती है और नीचे से रोड की नॉइस आती है कोई ज़्यादा टायरों की हम्म, नॉइस गाड़ी में आती है हल्की फुल्की महसूस होती है कोई ज़्यादा नहीं हम्म, हम्म। उनके गाड़ियों के तो बहुत मतलब अंतर है छोटी गाड़ियों में तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है हम्म। हाँ इसमें वो चीज़ नहीं है तो मतलब पूरी जम के चलती है गाड़ी हाँ पूरी जम हाई स्पीड में हाँ और म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है सर लाइटिंग वगैरह भी रात के टाइम में जैसे चलाई थी हम्म। हाँ जी और सर ये बताइए कि आपको इस गाड़ी में सबसे अच्छी पॉजिटिव क्या चीज़ लगी ऐसा कि हाँ मज़ा आ गया गाड़ी लेके ओवरऑल मतलब ये सर यही है ना कि जैसे एक तो सर इसकी मतलब मिनी एस टाइप है ऊंची है सर हम्म। गाड़ी ठीक है ठीक है हाँ और पिकअप वगैरह में भी सही है और स्पेस बहुत मतलब है सर ठीक है ठीक है वैल्यू फॉर मनी मतलब बजट के हिसाब से प्रॉपर हम्म। मतलब चीज़ है सर ठीक है म्यूजिक सिस्टम कैसा लगा इस गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम जबरदस्त है जी जबरदस्त है हाँ जी इसके अंदर चार स्पीकर है दो ट्यूटर हैं आगे हम्म, हम्म, कंपनी फिटेड है बढ़िया सिस्टम है और कोई कमी लगी आपको गाड़ी में कि आपको लगता हो कि निशान को ये कमी दूर करनी चाहिए थी नहीं सर अभी तक आपने चलाई है अभी तक जो अपना एक्सपीरियंस उसमें कोई कमी नहीं है जी ठीक है ऑल ओवर बढ़िया जी आप फुल सेटिस्फाई है गाड़ी से ठीक है ठीक है हाँ जी और ओवरऑल बूट स्पेस वगैरह सब बढ़िया हाँ जी हाँ जी अच्छा है जी ठीक है तो दोस्तों ये था निसान मैग्नाइट का एक ओवरऑल ऑनर एक्सपीरियंस और सर uh, मेरे नेबर ही हैं तो जल्दी ही आपको इस गाड़ी का एक्सपीरियंस मैं बताता रहूँगा कि अगर कोई कभी दिक्कत आई है या बाद में फर्स्ट सर्विस के बाद में क्या माइलेज मिल रही है कोई भी किसी तरह का भी जो एक्सपीरियंस है इनसे मैं लेता रहूँगा और आप सबसे हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे जब भी मौका मिला तो दोस्तों अगर आप निशान की कोई भी गाड़ी खरीदना चाहते हैं और आप हरियाणा सिरसा तो आपको डीलर डीलर का कॉन्टैक्ट जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको मैंशन करना होगा कि आपने मोटर टोशन के थ्रू कॉल किया और आपको जो है जल्दी डिलीवरी देने का कोशिश की जाएगी तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ थैंक यू सो मच जय हिंद